From Scratch est un atelier de création intensive se déroulant sur une semaine. Dans une pièce close, ou presque, une équipe de 8 personnes sera filmée sur toute la durée de la production d'un jeu vidéo. Du brainstorming à la diffusion, en passant par l'animation, toutes les étapes vous seront dévoilées en ligne dans une série de vidéos à contenu didactique. Le jeu réalisé pendant l'événement sera disponible gratuitement sur Internet. N'hésitez pas à suivre le projet sur les réseaux sociaux et à nous contacter pour toute information complémentaire.